Al die plekken waar we samen zijn. Alle ruzies en alle liefde. Als ik met jou ben, ben ik helemaal vrij. En ik durf met jou zelfs te verliezen. Je verdient een medaille, gewoon omdat je er was. Soms is het lastig en val je en dat iemand dan wacht. In de strijd zijn we samen, of we nou winnen of niet. Je verdient een medaille, medaille, een medaille, een medaille voor jou alleen. En een medaille voor ons samen. Keihard bro, heel nice. you.